a todos, todas y todos ¿cómo están? Nos encontramos en nuestro conversatorio llevado adelante con referentes y referentas de programas de educación y de capítulos a nivel regional en América Latina. Y lo que nos encuentra hoy es charlar sobre las experiencias de los programas de educación y de los proyectos educativos que fueron llevados a cabo durante este 2020. Mi nombre es Luisina Ferrante, soy la coordinadora del programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, y me acompañan colegas de toda la región que voy a dar la palabra para que puedan presentarse, pero antes de pasarles las palabras, eh, quería comentar que este proyecto de conversatorio eh, se enmarca en, un trabajo que venimos realizando como región desde, los ámbitos educativos, que comenzó en el 2020, en marzo del 2020, en un programa de formación sobre educación y derechos humanos en el movimiento Wikimedia, que organizó Wikimedia Argentina, que contó con la participación de, de muchos colegas que hoy se encuentran presentes, y que quizás en ese momento eh, evaluábamos y pensábamos los proyectos educativos en otro contexto global, regional, que era pre pandemia por coronavirus, y luego durante todo el 2020 nos seguimos encontrando para poder ajustar, adaptar y acompañarnos en un contexto que nos atravesó en todos los territorios. Por eso considerábamos importante poder eh, compartir nuestras reflexiones, nuestros aprendizajes y nuestras experiencias para continuar pensando los proyectos Wikimedia y las experiencias de educación con los proyectos Wikimedia en espacios de forma situada, teniendo en cuenta que si bien cada país está atravesando un contexto de coronavirus diferente, en el ámbito educativo, de alguna manera u otra, dejó ciertas, ciertos aprendizajes y desafíos instalados a los que le queremos hacer frente como movimiento. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra a mis colegas para que se presenten. Yo soy eh, Rocío Aravena, soy encargada del programa de educación de Wikimedia Chile. Y eso, estoy muy contenta de estar acá. De igual manera, eh, siempre es re lindo volver a encontrarnos. Eh, yo soy Alejandro Reyes, soy el encargado del programa de educación de Wikimedia México. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. mi nombre es Oscar Costero, soy el presidente de Wikimedia Venezuela. Hola a todos y todas, yo soy Florencia Guastavino, soy asistente de proyectos en el programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina. Hola, mucho gusto. Me llamo Erlan Vega Ríos. Soy parte del colectivo Wikimedistas de Bolivia. Somos un grupo de usuarios que viene trabajando en pro de la difusión del conocimiento libre desde el 2009 a través de los proyectos Wikipedia y desde el 2018 contamos con nuestro reconocimiento como grupo de usuarios oficial avalado por la Fundación Wikimedia. Hola, mi nombre es Estefany Sandoval, soy la encargada de educación de Wikimedia Colombia Muchísimas gracias por presentarse y vamos así nomás a iniciar con la primera pregunta, eh, que es, una, es más que nada una primer reflexión para contextualizar a cada experiencia de, los países que ustedes representan, que tiene que ver con que nos cuenten, eh, nos, nos, nos abran un poco em, un análisis o una reflexión vinculada al contexto local, a definir su, rol en el contexto en el que se encuentran llevándolo a cabo, eh, y también a las actividades que como capítulo venían desarrollando previo a la pandemia eh, desde el ámbito educativo, eh, como para poder conocer en qué se encontraba el capítulo antes de que suceda la situación que nos, encontró a todos pensando salidas posibles eh, y, cuáles eran digamos, las principales, los principales motores que como, como capítulo tenían cuando pensaban educación desde los proyectos Wikimedia. Bueno, voy a, arrancar yo. Em, en el caso de Chile, primero voy a contextualizar un poco eh, la situación de Chile para luego hablar del enfoque que nosotras teníamos como, programa de educación, que en ese momento además no se llamaba Educación y Culturas Digitales, sino solamente Educación, porque no habíamos incorporado en realidad esa perspectiva. Eh, bueno, el caso de Chile en, relación a, cuestiones de tecnología, yo creo que la principal característica quizás tiene que ver con, la, con el desigual acceso. Es decir, eh, si uno mira las cifras así como macro, eh, Chile tiene un, un buen, digamos, o, un extendido acceso em, a conectividad y a dispositivos. Eso si uno mira la, cifra así como en lo macro, el promedio, pero si uno va un poquito más, eh, mirando con un poco más de lupa, digamos, esa cifra, se va a dar cuenta que la distribución de ese acceso a Internet y a dispositivos es profundamente desigual eh, es desigual, em, eh, digamos, eso se manifiesta a nivel territorial, o sea, obviamente en Santiago hay mucho más acceso concentrado en regiones y se manifiesta a nivel de clases sociales, indudablemente. Entonces, em, yo creo que esa es una característica fundamental que se observa sobre todo en las comunidades escolares. Por ejemplo, la mayoría de los liceos en Chile eh, no tienen un acceso a Internet eh, a nivel de liceo, es decir, los estudiantes se conectan a Internet a través de sus datos eh, móviles, eh, la conectividad está más bien restringida a eh, directivos. Entonces, em, en, función de eso, por ejemplo, en el caso nuestro, como, nuestro programa de educación es relativamente reciente, nosotros iniciamos como programa propiamente tal recién en 2019. Entonces, dado este contexto, nosotras nos fuimos centrando en lo que es el trabajo con universidades porque eh, los centros universitarios sí tienen un mayor... Em, tienen mayor cantidad de, por ejemplo, computadores, eh, tienen espacios de, de, conectividad más o menos estable. Entonces nuestro trabajo como parte de Wikimedia se centraba en el trabajo con universidades y dentro de eso principalmente en lo que era la producción de contenido para Wikipedia. Ese era el tipo de trabajo que nosotras realizábamos nos vinculábamos con docentes e instituciones y de acuerdo a sus contextos e intereses eh, avanzábamos hacia la producción de contenido referido a diferentes temáticas. Y el trabajo con escuelas, muy incipiente justamente, eh, quizás porque también nosotros pensábamos el programa de educación solamente en función de la producción de contenido. Entonces, pensándolo así, era muy difícil eh, vincularnos con escuelas que no tenían accesibilidad. Eh, acá desde eh, Wikimedia México eh, eh, pasa un poco, es muy similar el contexto que, que vivimos desde la región, ¿no? Entonces también nos pudimos dar cuenta, percibimos como las desigualdades que existen en todo el país, ¿no? Claramente se centran algunas áreas de oportunidad en ciudades más grandes, pero también justo desde Wikimedia México siempre hemos buscado descentralizar, ¿no? Abrir un poquito más, acercarnos a más población, ¿no? Que justo también es la idea. Eh, antes, eh, previo a la pandemia, eh, nosotras teníamos la idea y también ya en nuestra agenda teníamos marcado diferentes eventos, ¿no? que se les conocen como editatones o editatonas, que son estos maratones de edición en las cuales nos podíamos reunir, conversar, charlar, brindar algunos talleres y claramente hacer unas creaciones o ediciones en los proyectos Wikimedia. ¿no? cuando llega la pandemia tenemos que echar todo para atrás, justo porque no solo a nosotros nos afecta, ¿no? afectó a todas las instituciones, a todas las aliados, aliados que en ese momento se habían acercado con nosotros, y, justo tuvimos que volver a repensar, ¿no? Fue un choque, y en ese choque tuvimos que volver a repensar, independientemente de que ya habíamos trabajado remotamente en ocasiones con algunos eventos algunos encuentros. Eh, esto sí fue eh, totalmente algo que cambió el paradigma para nosotras. Eh, y justo a partir de este choque empezamos a explorar qué otras áreas de oportunidades podíamos encontrar desde todos los proyectos Wikimedia, eh, Wikimedia México, que es el tema de género, el tema de cultura, el, tema, de lenguas indígenas, el tema de educación, eh, pero principalmente en educación, ¿no? que justo también como comenta Rob, el programa de educación de Wikimedia México también es algo nuevo eh, y justo estábamos ahora sí impulsándonos, ¿no? tristemente con la pandemia tuvimos que dar unos pasitos para atrás, pero seguimos en el mismo andar. Entonces, eh, creo que fue eso, ¿no? Eh, repensarnos en el contexto eh, y repensar a las personas que nos acompañan en este camino, ¿no? Que también para nosotros las personas son fundamentales, ya que, ya que sin ellas no tendríamos Wikimedia México, ¿no? Claramente hablo de las aliadas y todas las personas que conforman al capítulo. Bueno, para hablarles también un poquito de en dónde nos encontramos antes de la pandemia. En el caso de Venezuela, pasamos de ser un capítulo, uno de los capítulos precursores del movimiento regional, pero fue, digámoslo así, desintegrándose a medida que se transcurrió la crisis, a medida que se fueron los socios del país, a medida que se fueron los voluntarios del país. Y ya para 2018 nos estábamos planteando cómo, cómo llegarles a esas personas que ni siquiera tenían la oportunidad de, de asistieron a un editatón, de asistir a un taller, porque tenían que trabajar, porque era la decisión entre trabajar o, estar dos o cuatro horas al día. Entonces, en ese contexto, la pandemia nos ha forzado a, o nos ha forzado a, mira, a irnos a la parte virtual, a tratar de llevar algunas de las cosas que realizábamos en físico, algunas de las eh, de los talleres de edición a la parte virtual. Ha sido complicada, así como me explican los compañeros, eh, trasladar eh, todo lo que dábamos en un editatón, todo lo que dábamos en un taller de edición, a, la parte virtual. Primero por el tema de la plataforma, el tema de la conectividad. Eh, Venezuela tiene la peor conectividad de la región y probablemente muy pocas personas puedan acceder, o sea, ver una pantalla compartida, puedan ver un video, entonces tienes que como que lidiar con todos esos temas de conectividad, lidiar con el tema de fallas de electricidad, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, dejando de lado eso, hemos, también tenemos un programa de educación que sí tiene bastantes años también, como les digo que Wikimedia Venezuela creó bastantes programas, creó bastantes estructuras en su momento, pero todos esos se adecuaban al espacio físico, todos esos se adecuaban a ir a dar los talleres, acercarse a las universidades, acercarse a los sitios, todo eso ahorita la idea sería como replantearse, mira, como nos está funcionando, como nos está, o sea, nos sentimos un poquito más cómodos. Yo particularmente me siento bastante cómodo este, y capaz que tengo hasta más alcance el que podría tener ah, yendo a, dar un taller, porque me pasaba, que me pasaba el año pasado, que hacíamos un taller, hacíamos toda la convocatoria y nos iban solo cinco participantes. Y era por el tema del contexto, el tema de la crisis que afectaba de tal forma que las personas no estaban pensando en, en ir a un taller. Pero capaz una invitación en digital, una, un editatón en digital, un taller de edición digital, una editatona, un tema, un tema que les llame la atención, eh, hemos tenido una que se ha hecho supera nuestras capacidades en algunos casos cuando estamos haciendo algún, algún tipo de, tema en línea. Y ahorita nos enfrentamos a cómo lidiamos con eso, cómo estructuramos eso, operacionalizamos esos temas. No tenemos sea, ningún tipo de operación detrás de eso. Es básicamente quien me contacta, el primero que me contacta, el primero que, que llega es la primera persona que es atendida y que allí cuadramos el editatón o lo que vamos a hacer con esa institución o aliado. Entonces, para el año que viene, por lo menos, creo que el, la eh, pandemia va a continuar, el tema del COVID va a continuar, eh, es tratar de estandarizar eso y, dejar también materiales en digital en la, en la nube que sean de, de, uso para no solamente para, para, Venezuela, sino para toda la región y nosotros también tomando cosas de, de, México, de Argentina y Chile que nos sirven y los vemos en las plataformas en la nube. Eso también nos parece muy importante. Tomo la palabra por acá. Quizás eh, la principal diferencia con el programa de, educación de Wikimedia Argentina es que sí es un programa ya un poquito más viejito, em, funciona desde 2014, entonces a lo largo de los años se fueron asentando algunas líneas em, de proyectos que, hacíamos en diferentes instituciones. Em, desde lo que es educación puramente se trabajaba con escuelas secundarias, con universidades y en capacitación docente, sobre todo virtual, a través del curso virtual Wikipuentes. Pero quizás hay algo sí, en lo que dice Oscar, que la mayoría de las actividades que hacíamos eran actividades persona a persona, eh, y quizás las actividades que ofrecíamos a modo virtual, por ejemplo, universidades de otras provincias que se contactaban y que por diferentes razones nosotras no podíamos llegar a viajar a cada lugar, en general no eran actividades que tenían tanta, tanto interés. Entonces, eh, sobre todo eran actividades persona a persona, en este formato que decían también Ale y Ro de eh, lo que son los talleres de edición. Nosotras en escuelas y en universidades no hacíamos editatones con ese nombre por toda la logística que implicaba, pero sí talleres de edición con el objetivo de mejorar contenido en Wikipedia. Eh, y sí, los proyectos que mejor funcionaban eran con universidades y bueno, el curso virtual Wikipuentes, que lo venimos repitiendo ya desde 2014, dos veces por año, a veces también tres. Em, así que eran como los proyectos más asentados. El, el proyecto de clubes de edición con escuelas funcionaba, venía sucediendo, pero quizás era uno de los proyectos que también costaba más eh, que se asiente o que participen personas de forma más masiva, por lo que implica también el ingreso a las escuelas, y como decían también la conectividad en las escuelas, la posibilidad de las escuelas del país de recibir un proyecto de este tipo de, o de por ejemplo, costear la mitad de un viaje o, hacer una invitación. Entonces era un problema que tenía una logística y también los ministerios de educación de las diferentes provincias por problemas de presupuesto muchas veces eh, las iniciativas después se caían. Eh, así que con universidades y con docentes era nuestro espacio de trabajo más principal. En nuestro medio de educación es sumamente importante como lo es en cualquier país y comienza a los cuatro años con la educación inicial. Son dos años de educación inicial que, a los cuales le siguen seis años de educación primaria y para concluir se tienen seis años de educación secundaria, a partir de lo cual se va a la universidad. Como grupo de usuarios eh, teníamos muchas actividades planeadas para comenzarlas este 2020, entre ellas el proyecto Leamos Wikipedia. En el contexto en el cual se estaba desarrollando el mismo, se prepararon guías, se prepararon contactos, se habló con diferentes unidades educativas, pero a partir de la declaratoria de cuarentena en marzo, todos estos proyectos se tuvieron que detener. Entonces, eh, las personas en general y nosotros como colectivo también eh, tratamos de adaptarnos a la situación. Bien, muchas gracias. Bueno, en relación a lo que estuvieron planteando, que tanto, bueno, Oscar de Venezuela, Ale de Wikimedia México, Rocío de Wikimedia Chile y Flor por Wikimedia Argentina, eh, había un contexto bastante identificado <laughs> previo a la pandemia eh, de qué funcionaba bien, qué no funcionaba del todo bien, qué había que ponerle más apoyo y aceitar más en determinadas circunstancias, y algo que creo que sin duda compartimos como región es la cuestión del acceso a Internet, de la conectividad e incluso del acceso a los dispositivos para poder avanzar más allá de, una, digamos, de un trabajo que implique descargar determinado contenido. Lo que decía Oscar, compartir una pantalla en muchos casos es casi imposible y sabemos todos, porque lo hemos venido trabajando, e investigando y compartiendo, que eh, la mayoría de las actividades que se hicieron durante la pandemia para sostener la continuidad pedagógica estuvo más mediada por el celular y un grupo de WhatsApp que por cualquier otro medio, digamos. Entonces, en este sentido, para pasar a la siguiente pregunta, y obviamente para que ustedes puedan profundizar en ya en algunas cosas que comentaron, les quería, les quería consultar eh, qué desafíos digamos, les presentó a ustedes como, como especialistas, como wikimedistas, como docentes y como, bueno, referentes dentro de sus capítulos en lo que implica educación, em, el aislamiento y el confinamiento para las propuestas que venían pensando, digamos, cuál fue el principal desafío, que puede ser un desafío que podemos marcar desde lo técnico, pero también desafíos que tienen que ver con lo emocional, con, lo grupal, que entiendo que también son cosas que, se nos jugaron mucho durante, durante la pandemia eh, como, como, movimiento en, en, su totalidad. Y frente a esta cuestión de identificar los desafíos, les agrego otro detalle para que también vayan sumando, porque está bueno, lo van a ir desarrollando, que tiene que ver que cómo enfrentaron esos desafíos, si hay algo que ustedes pueden elegir o pueden decir, bueno, con esto encaramos de esta manera este proyecto para poder dar una determinada respuesta. Eh, o por ahí más variado, pero digamos tanto identificar desafíos como cómo los enfrentaron. En el caso nuestro eh, fue bien terrible al comienzo porque justamente nuestro plan 2020 era poder eh, vincularnos con comunidades escolares. Esa era la meta habíamos trazado, es decir, ya teníamos universidades con las que trabajábamos, varias de las principales del país, y por lo tanto la idea era entrar de lleno a, trabajar con, escuelas. Obviamente eso no se pudo, entonces em, quizás yo creo que el, primer, em, la primera problemática tiene que ver, como decía Ale al principio, con la misma crisis educativa, es decir, si nosotras y nosotros trabajamos con comunidades educativas obviamente si esas comunidades entran en crisis, nosotras y nosotros también. Eh, en el caso de Chile, eh, al igual me imagino que los que les ocurrió a ustedes, el mismo tema de la brecha digital, de la desigualdad, implicó que las instituciones tuvieran que priorizar eh, dentro de la currícula, es decir, eh, y dentro de esta priorización curricular de tratar de agarrar lo, más fundamental y muchas veces ni siquiera a través de una clase sincrónica, como decía Oscar, sino a través de mandar un material, eh, de subir algún video para ver quién lo puede ver, etc. Obviamente el trabajo eh, focalizado en jornadas de edición, que era lo que nosotros veníamos haciendo y nosotras, mm, pierde, mm, más que sentido, pierde viabilidad. Entonces esa es la, primera problemática, que es que se caen, o sea, como las actividades que nosotros teníamos planeado. Y, en ese sentido, eh, tomando la pregunta que hacía Luli, yo creo que lo que nosotras reflexionamos y lo que nosotras nos planteamos como fundamental eh, fue una pregunta súper quizás básica, que es qué rol queremos desempeñar como capítulo eh, de Wikimedia en lo educativo. Y yo creo que esa pregunta a veces, eh, al menos hablo por mí, eh, tal vez uno no se la había hecho tan conscientemente. Eh, entonces, si, nuestro rol ya no puede ser solo aportar contenido a Wikipedia, bueno, ¿cuál, va a ser nuestro rol en esto? Y un poco el camino que tomamos en función de esa pregunta fue principalmente, em, digamos, dirigir todo nuestro esfuerzo a poder ayudar a que se generaran espacios virtuales para que las y los docentes pudieran eh, socializar sus problemáticas. O sea, un poco la opción que tomamos fue, durante el primer semestre al menos, es muy difícil trabajar con estudiantes, porque ni siquiera las y los docentes están logrando hacer bien ese vínculo por el tema de la conectividad justamente, eh, y bueno, y de toda la realidad material que existe en Chile. Por lo tanto, trabajemos con docentes. Esa, fue nuestra, respuesta inmediata y en ese sentido eh, empezamos a generar conversatorios que pudieran servir como un espacio material y también simbólico para que las y los docentes votaran primero esas problemáticas o desafíos pedagógicos que estaban experimentando, que hablaran sobre sus contextos, eh, y luego ojalá que pudieran ir transitando hacia compartir soluciones o iniciativas en conjunto. Así es que principalmente eso fue nuestra, nuestra salida dentro de eso, como enfocarnos más en la formación docente colaborativa, no una formación, nosotros no teníamos ninguna respuesta, sino colaborativa em, y dejar para después el trabajo con estudiantes. Eh, de igual manera que que Ron nos comenta la experiencia que tuvieron, igual eh, desde Wikimedia México, eh, el desafío más importante y creo que también le va a dar eh, respuesta a cómo lo enfrentamos fue entender el mundo, ¿no? En el que estábamos habitando, porque justo era otro mundo el que, el que iba a pasar lo mismo, ¿no? O sea, cuando salgamos o cuando ya exista la posibilidad de volver a encontrarnos va a ser totalmente un mundo nuevo para todas, para todos, ¿no? Eh, y justo creo que fue eso, entender el mundo y entender qué estaba pasando, ¿no? Como les comentaba, fue un choque para nosotras porque no supimos qué estaba pasando, ¿no? O, o, teníamos la experiencia de que iba a ser muy breve eh, la instancia del confinamiento. Eh, cuando vimos que no era así, que mes con mes iba avanzando, nos dimos a la tarea de de ir pensando escenarios posibles, ¿no? el escenario posible fue el, hay que entender a las personas cómo se están moviendo las diferentes aliadas, aliados, para ver de qué manera también podemos brindarles a ellas y a ellos herramientas que les sean útiles a partir de todo el trabajo que hace Wikimedia México. Entonces, eh, igual que eh, Wikimedia Chile, Wikimedia eh, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, aventamos una serie de webinars conversatorios como en un primer momento, ¿no? tentar terreno, ver cómo estaba la situación, y hubo mucha buena respuesta a partir de eso, ¿no? A partir de educación hicimos dos, dos webinars, eh, dos conversatorios, en los cuales eh, hubo una gran convocatoria de docentes, ¿no? Eh, a partir de ese tipo de acciones empezamos a aliarnos más con docentes que tenían el interés de, de unirse, ¿no? De seguir platicando, ¿no? Porque justo en este romper el estigma del Wikipedia y los proyectos de Wikimedia ayudó mucho a eso, ¿no? posteriormente eh, a partir de ese tipo de actividades, poco a poco fueron llegando las y los docentes interesados, ¿no? Eh, comentaba Ro, el acercamiento con instituciones educativas de diferentes niveles educativos, ¿no? Eh, acá hubo eso, ¿no? A partir de ese tipo de conversatorios y algunas actividades que también pudimos enlazar en redes sociales, hubo el acercamiento, ¿no? Y que a partir de ese acercamiento pudimos nosotras presentar diferentes proyectos educativos, tanto en el primer semestre, bueno, en el cachito del primer semestre y eh, este segundo semestre, ¿no? Entonces, justo creo que eso fue eh, el pilar fundamental, ¿no? Entender el mundo y creo que seguimos en la misma, ¿no? Seguimos viendo cómo vamos avanzando en conjunto, individualmente, que también va a ser muy importante porque sí, estaba muy padre eh, los webinars, conversatorios, pero hubo un momento en el que ya había un cansancio y hay un cansancio, ¿no? Hablo del momento que habitamos ahora, eh, justo en ese sentido, ¿no? También darnos como un break. Eh, sí, tenemos que eh, avanzar con el trabajo, pero también ver por nosotras, porque si después ya no estamos nosotras, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero justo creo que fue eso, ¿no? Entender el mundo y creo que seguimos en la misma idea, ¿no? Entender el mundo para seguir dando los siguientes pasos y ver cómo nos presenta los años venideros, ¿no? Bueno, le tomo la palabra a Ale, bueno, también a en el tema creo que el primero, el tema, también a Lul, Luli, del tema emocional, creo que fue un shock bastante grande encontrarnos encerrados en la casa, a pesar de que creo que los viejos wikipedistas, los viejos wikimedistas este, son de su casa, son de estar editando como estar metidos en su casa, pero no porque te obliguen a estar en tu casa, sino porque tienes como que la opción de, de, que, de quedar. Entonces cuando te das con esa obligación, uno se piensa ahora qué hago. Eh, lo primero que de verdad a mí me, me, me, o sea, me llamó la, de nuevo a hacer algo fue conversar. Fue conversar y no conversar por, por actividades o por, bueno, tenemos un una facilidad que nos da capaz ser un poquito más chicos que, Chile, que Argentina, que México, que solo trabajamos con Rapid Grant, no tenemos un plan anual, a pesar de que lo hemos hecho en el pasado, en los últimos dos o tres años no hemos hecho, eso, hecho plan, anual, aunque por la pandemia perdimos una subvención rápida para los que nos escuchan y no saben qué es cuestión rápida, Rapid run, ah, plan anual, es como que las formas de financiamiento tenemos nosotros para, hacer actividades. Eh, cancelaron todos esos temas para, los capítulos chicos, eh, los capítulos de trabajo chicos. Y nada, básicamente decimos, bueno, no podemos hacer esto, no podemos reunirnos de aquí a quién sabe cuándo. Vamos a ver si podemos conversar. Y eh, primero hicimos eh, dos o tres reuniones informales entre socios y de luego hicimos como que la asamblea de socios virtual también. Eh, cuando ya habíamos tenido como una suerte de dinámica de, bueno, cómo funcionaba la plataforma, cuál plataforma escoger, porque eso también fue otro tema, de, bueno, vamos a escoger este, una plataforma que sea privativa, porque el tema de los derechos de autor, el tema de la de la seguridad eh, informática, el tema del anonimato, que nosotros hemos en los últimos dos o tres años también tomado muy seriamente. Pero al final era lo que la persona, las personas utilizaban. Si las personas estaban utilizando eh, WhatsApp, este, no lo vas a obligar a que vayan a Telegram, que es como que la, plataforma más utilizada en el movimiento. Tienes que poner en, su canal de WhatsApp, crear el grupo de WhatsApp para las personas interesadas, si es un grupo de trabajo, si es una persona de una universidad, trabajar con ellos allí, igual con las plataformas para, para, para este tipo de plataformas de transmisión. Y sacamos Suena Wiki, que hablé con ustedes, algunos de ustedes hace dos, o tres semanas de Suena Wiki, que era un podcast para hablar de, diferentes temas. Se tocó temas de educación, se tocó temas de, cultura, de temas de clan, temas de eh, eh, la parte indígena. Y yo les hacía una pregunta Ah, entrevisté creo que el 95% de los voluntarios del país y les hacía la pregunta, mira, si tuvieras un deseo y te pudiéramos apoyar en algo, tuviéramos un deseo y no, hubiera, no hubiera restricciones de financiamiento, no hubiera restricciones de ningún tipo, ¿cuál sería tu deseo? Y la mayoría hablaba de que, bueno, me gustaría tener una conexión estable, me gustaría capaz tener un equipo propio, muchas de esas personas se conectan por un celular, eh, me gustaría tener una estructura que me apoye de esa forma y allí si yo puedo capaz empezar o, a editar Wikipedia con más regularidad. Entonces capaz es un tema de estructura que hace falta y bueno, yo obviamente anoté toda esa lista de deseos, todo ese wishlist de, de cosas que, capaz dijo la comunidad y la tengo allí para, que no obviamente cumplirla como una hada madrina, pero sí capaz que, oye, esta voluntaria que está en el Zulia y necesita un equipo de computación y quiero colaborar con el movimiento, capaz este, lo pueda hacer a futuro para, para replicar allá el, acceso al conocimiento libre. Genial, Oscar. Está bueno lo de la madrina wiki igual, me, gusta <laughs> eh, la, forma de pensarlo. Em, bueno, desde Argentina coincidimos un poco obviamente con, todas las experiencias que, que, contaron y me parece súper interesante pensar esto de la capacidad de escucha que evidentemente, al menos como movimiento regional, eh, tenemos o podemos compartir, porque siento que, pasó un poco eso, ¿no? Frente a, lo, abrumador que fue para el mundo educativo, al menos en Argentina, bueno, en Chile también estaba iniciando el ciclo lectivo, entonces fue como una semana de clases y de repente a confinarnos para todo el año lectivo, lo abrumador que fue para docentes y estudiantes, obviamente eso, y lo abrumador que fue por ahí para nosotros también eh, como trabajadores <laughs> tener que transformar nuestra vida de forma tan abrupta, eh, rápidamente eso se transformó en una escucha de decir, bueno, frenemos, o sea, hay, hay un proyecto anual que hay que respetar, pero quizás para poder hacer eso hay que poder escuchar a las personas con las que trabajamos eh, que necesitan y me parece que eso fue, eh, según también cuentan eh, los demás países y también pasó en Argentina, como el eje clave para poder rearmar el programa de forma positiva, como no, no rearmarlo desde lo que a nosotros se nos ocurre o a nosotras se nos ocurre, decir, bueno, no sé, eh, vamos a crear artículos porque es lo que tenemos que hacer, sino frenar y escuchar a ver qué es lo que necesitaban realmente las comunidades educativas y en función de eso reorganizar. Em, a nosotras nos pasó lo mismo, eh, comenzó el, año con la serie de, webinars, eh, que fue muy fructífera en ese sentido, eh, y a la vez quizás como habíamos hecho el lanzamiento previo de clubes de edición y universidades, que eran los proyectos que teníamos como más en contacto, también abrimos un poco un canal uno a uno con los y las docentes con los que ya nos habíamos contactado, e intentamos al principio hacer como que quizás el proyecto de clubes funcionara un poco y el proyecto de universidades, eso fue lo que más costó eh, pero sí a lo largo del año fue como un lindo desafío porque eh, recién en octubre y en noviembre pudimos llevar algunas actividades, sobre todo con escuelas, que para nosotras en un punto resultaron como un desafío positivo cumplido porque realmente creíamos que no íbamos a poder llevar adelante ninguna experiencia y si bien llevaron un poco más de tiempo, que creo que eso también es algo a pensar hacia adelante en esto de, bueno, cómo nos organizamos a futuro, pensar que quizás las actividades que antes llevaban una jornada quizás lleven tres quizás lleven cuatro, y que sí o sí tienen que adaptarse por ahí de nuevo a las necesidades de cada escuela, a las necesidades de cada universidad. Finalmente pueden realizarse si le encontramos por ahí la vuelta, obviamente quizás en menor escala o obviamente con otros objetivos me parece súper importante pensar que el objetivo tiene que ser un objetivo compartido con las demás instituciones, y en ese sentido un proyecto lindo que nosotras hicimos eh, eh, este último mes, eh, bueno, en, noviembre de 2020, em, fue trabajar con una escuela de, Bahía Blanca, en donde mejoramos contenido vinculado a sitios de memoria de Bahía Blanca, con un grupo de estudiantes en particular, en cuatro jornadas, cuatro viernes diferentes, y finalmente pudimos trabajar en lo que fue la mejora del contenido, pero en todo lo demás, ¿no? Como en conversar con los estudiantes, conversar con la docente, hacer un seguimiento interesante. Em, lo, lo, pensamos más que nada como esto, de cuál fue el punto de partida y quizás también cómo esos desafíos se siguen continuando, pero desde lo que decía Ale me parece súper fundamental también como, bueno, revisar ahora desde sí, desde nuestro punto de vista, desde nuestro agotamiento, por ahí de, volver a ser también individuos e individuas y pensar cómo podemos como estar al servicio de las comunidades y a la vez también llevar adelante programas más a largo plazo, como me parece que esos desafíos siguen siendo interesantes para pensar y estas experiencias por ahí muestran también que todo lo aprendido este año, todos los desafíos de este año, nos dieron un montón de cosas para poder seguir pensando, pero sí coincidimos, al menos desde Argentina también nos pasó que el, eje clave es centrarnos en los docentes y las docentes y cómo poder trabajar con docentes para poder brindarles realmente eh, diferentes herramientas que les sirvan y con sentido en el desarrollo de sus clases, sea editar contenido o no, digamos, eso obviamente es queda muy a elección de quizás de cada grupo, de cada experiencia, de cada escuela, em, pero sí como estar mucho a, la escucha y a las necesidades de, de las comunidades particulares. A partir del confinamiento nos encontramos con que las clases ya no iban a ser posibles de la forma en las que las conocíamos. Entonces los profesores tendrían que tomar uso de Wikipedia, pero de una forma diferente, algo que ellos hasta ese momento no habían realizado ni nosotros tampoco nos dimos a la tarea de preparar y de transformar el programa que se había creado para ser hecho de manera presencial para que fuera llevado a cabo en línea. Al no tener la limitación física, entonces podríamos abarcar un poco más, algunas personas más. Tuvimos que tomar en cuenta a los profesores de todo el país. Podríamos abrirlo hacia ellos, pensamos, porque ya no teníamos la limitación de tener que ir a una unidad educativa específica. Entonces, abrimos una convocatoria como Wikimedistas de Bolivia, en el cual se llamó a todos los profesores para que puedan ser parte del mismo. 700 profesores atendieron al llamado, de los cuales, lamentablemente, por tema de logística y por tema de trabajo, tuvimos que reducir a 100. Estos profesores tomaron el curso a partir de un programa realizado por el programa Leamos Wikipedia en coordinación con las coordinadoras locales Olga y Noemí. Ellas llevaron adelante el programa y el mismo concluyó esta semana con resultados interesantes, con proyectos que los profesores están llevando adelante y con testimonios que nos llenan el corazón de alegría porque nos hacen pensar que esa herramienta es algo que todavía tenemos que seguir trabajando y nos insta a llevar este piloto a cosas mucho, mucho más grandes. Bien, buenísimo. Eh, gracias. Eh, y sí, me parece súper interesante todo lo que fueron planteando porque creo que mm, todo lo que, todo describir lo que se transitó y lo que seguimos transitando, porque <laughs> no es algo que se, cerró, digamos, em, también da cuenta de cómo, cómo se encuentra conectado todo lo que, lo que nos viene pasando y cómo lo venimos reflexionando de forma articulada también como movimiento Wikimedia eh, en la región y desde, los ámbitos quizás más educativos, pero también desde, desde, desde pensarlo, como decía Oscar, como wikimedistas, en diálogo con una comunidad, y también con los desafíos que ya per se traía pensar las cuestiones vinculadas a la seguridad digital, a los derechos humanos en Internet. Es decir, creo que todo esto nos puso un poco sobre la mesa un montón de temas que abordamos tanto con docentes, con colegas, con investigadores, con wikimedistas en general, de bueno, cómo, cómo pensamos en lo digital de forma total, eh, y seguir de alguna manera construyendo conocimiento libre desde nuestras diferentes, eh, nuestros diferentes ámbitos y, espacios de acción más directa. Em, y en relación a, tanto lo que decía Ro como Ale, eh, de bueno, cuál es nuestro rol en este contexto, o sea, qué rol tenemos, qué queremos cumplir, o sea, a qué queremos poder dar respuesta y a qué consideramos que no es eh, hoy principal, nuestro principal objetivo es darle una respuesta. Y creo que también algo que plantea Ale que es clave es, bueno, em, parar un segundo, como decía Mafalda, parar un segundo, bajarse y, poder pensar qué es, lo que, qué es lo que está pasando en el mundo. O sea, nosotros podemos seguir como veníamos o tenemos que sí o sí parar, reflexionar y también parar por nuestra, por nuestra salud, <laughs> en el sentido de pensarnos eh, de forma más, más, más colaborativa eh, en un contexto súper complejo que nos atravesó en todos los aspectos. Entonces, frente a esto, eh, y en relación también a lo, que comentaba Oscar de la Hada Madrina Wiki, y de cara un poco también desde hoy, desde nuestros pies en el hoy, pero quizás pensando en lo que se viene eh, a medida que lo vamos transitando, em, ¿qué consideramos que podemos aportar como programas de educación en la, región trabajando con los proyectos Wikimedia? Es decir, ¿qué le podemos aportar nosotros eh, como, digamos, sí, como referentes wiki, si se quiere, eh, a, las instituciones con las que venimos trabajando para lo que viene, digamos, o lo que sentimos que se viene. Es verdad que esta incertidumbre que nos, abarca a veces es como muy total, pero sin embargo pudimos seguir gestionando y generando proyectos eh, que, como dijeron todos, eh, convocaron y, fueron útiles para, para la continuidad pedagógica. Ustedes qué creen que podemos aportar a partir de la experiencia, obviamente, y a partir quizás de reflexiones personales que tienen que ver con el, con el propio sentir de, digamos, de esta coyuntura especial. Mm, bueno, yo creo que, eh, claro, es, una pregunta compleja porque hay muchas dimensiones, pero pienso que, tal vez algo que todas y todos hemos dicho de alguna manera en lo que podemos aportar es en favorecer espacios para que se siga pensando lo educativo. Yo creo que eso, eh, que tal vez suena muy general, eh, es fundamental. O sea, todas y todos hemos dicho que eh, durante este año hemos intentado crear espacios de escucha a las mismas comunidades educativas. Y yo pienso que a partir de esos espacios de escucha se han ido desprendiendo ciertas cuestiones importantes, al menos en el caso de Chile es la discusión sobre la brecha digital que es mucho más amplia que solo la brecha ah, de acceso a Internet o a dispositivos, sino todo lo que ello trae consigo. Em, otra cuestión que, se ha relevado como fundamental es el tema de la relación pedagógica y qué rol juega la relación pedagógica eh, dentro de lo educativo, cómo cambia cuando estamos en lo virtual y en lo presencial. Em, y yo diría, en tercer lugar, eh, el tema del conocimiento situado. Es algo que ha salido un montón, o sea, el conocimiento y la enseñanza y el currículum no puede seguir estando tan desvinculado como a veces está de la realidad de las personas eh, que existimos en el mundo. Entonces, eh, yo pienso que como movimiento Wikimedia, un aporte que podemos hacer es poder participar quizás de ese debate Em, poniendo sobre la mesa una visión particular sobre el conocimiento. Y, quizás eh, antes de las actividades concretas que podemos proponer, introducir esa visión sobre el conocimiento puede ser un tremendo aporte en el sentido de ampliar quizás la mirada a posibilidades más democratizadoras de educar. Eh, es decir, que eh, desde la escuela se pueden generar conocimientos, que es posible generar contenido desde una perspectiva más local, em, más territorial, eh, que a través de eso se puede ser ciudadanas y ciudadanos eh, digitales activos. Em, eso creo que, es un aporte, o sea, en primer lugar, favorecer espacios de escucha, de comunicación entre docentes y ojalá otros y otras eh, actores y actoras de la, de la realidad educativa. Eh, en segundo lugar, poder aportar dentro de este debate, porque yo creo que finalmente lo que se viene no lo podemos predecir, pero sí sabemos que la educación está eh, en debate totalmente, o sea, que estamos replanteándola. Entonces creo que podemos participar de ese debate eh, a través de em, introducir una perspectiva particular sobre el conocimiento de que es colectivo, de que es colaborativo, eh, de que puede ser un conocimiento más libre y también más liberador. Em, eso, yo creo que al menos desde mi visión ese es el, principal aporte que podemos hacer, eh, junto obviamente con el apoyo que podemos brindar a las comunidades que quieran eh, justamente ir produciendo contenido digital y ahí podemos hacer todo el acompañamiento prestando herramientas, prestando espacios si es necesario, eh, pero yo diría que son esas tres o cuatro dimensiones las principales. Eh, comparto la idea también eh, con Rode, de la idea de fomentar los espacios, ¿no? Justo también al momento de identificar qué estaba pasando, nos dimos cuenta que un gran sector estaba perdido, ¿no? No sabíamos, me incluyo ahí también, eh, por dónde movernos, ¿no? Quizás nos refugiamos en espacios, en webinars, conversatorios, talleres, lo que fuera. Entonces creo que es eso, ¿no? Fomentar los espacios eh, desde educación para la, comunidad escolar, porque también justo eh, y para nosotros es pilar fundamental las y los docentes, ¿no? Pero también queremos involucrar a directivos, administrativos, a alumnos, alumnas, a cualquier persona que esté ahora sí inmerso en el fenómeno educativo para que también podamos tener un, mayor, eh, mayor conocimiento de este tipo de comunidades, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante fomentar los espacios eh, y yo también agregaría el acompañamiento constante, ¿no? Eh, de qué manera nosotras y nosotros podemos generar este tipo de acompañamientos. y, va acompañado con la, la, la primera idea y la, la que compartía Rono, los espacios creo que son fundamentales, ¿no? espacios en los cuales se pueda dialogar sin ningún tabú, se pueda claramente hablar sobre educación, pero también hablar de otros temas, ¿no? Que también están en boga y que constantemente nosotras y nosotros estábamos trabajando. Claramente, no con la precisión que deberíamos, pero sí que nos pueden dar eh, algunos eh, caminos por trazar, ¿no? Entonces yo me quedaría en esos dos, ¿no? Fomentar los espacios y el acompañamiento constante eh, a la comunidad escolar. Me quedo con lo último que dice Ale de el acompañamiento eh, hay una cosa muy importante, no sé si lo han comentado, y es que como que la educación ahorita también va a un ritmo un poquito a veces más lento, sobre todo la educación formal, educación establecida. Y yo creo que esta pandemia obligó a muchos profesores, obligó a muchas universidades, a muchos colegios, a replantearse algo que ya existía allí, que era la conectividad, que eran las plataformas en línea, aulas virtuales, eran los eh, Blackboard. Todo eso existía allí y te digo que por lo menos, o sea, muchos profesores no tenían ni idea que existía, ni tenían idea de cómo dar una clase en línea. Existía la Wikipedia, muchos, o sea, creo que la mayoría de los profesores tenían una, sensación de, de, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Eh, pero creo que tenemos que de alguna forma insertarnos en ese, en ese tema, ya que existe, que sucedió esta pandemia, pero de la forma en que podamos, no sé, contribuir de alguna forma a hacerle la vida más fácil a los alumnos y los profesores. De hacerles capaces, este, ahorita por lo menos el tema de la plataforma, de la enciclopedia como tal, eh, no me parece que sea aún el día de hoy una plataforma de enseñanza de profesores, por lo menos eso no, existe, o sea, sí existe, pero no, no hay una forma, o sea, no una cosa fácil de, de asignarle tareas, no hay una forma de de que sea, fácil, o sea, sea sencillo, no solo editar, sea sencillo, este tipo, yo lo diría de un plan educativo. Yo creo que se puede hacer como que una propuesta, se está haciendo una propuesta, pero diciéndoles, mira, ¿qué es lo que necesitan ellos? Historia, geografía, matemática, bueno, tenemos estos artículos, tenemos esto, vamos a tratar de, de ver cómo tejer de de si no existe ahorita en la Wikipedia, capaz tal, ya existe un portal de recursos compartidos que lidero Wikimedia, pero capaz un portal eh, pensado para eh, profesores o pensado para, eh, para este tipo de temas. Facilitarle de alguna forma la vida. Yo creo que los capítulos Wikimedia, los grupos de trabajo, los nosotros como voluntarios del conocimiento libre, podemos darle esa herramienta, Hay que, como, hay que como que ir más allá de enseñarles a editar en Wikipedia. Ese es como que el punto central. Y cada uno puede tener su, su opinión al respecto. Coincidiendo un poco con, con todo lo que venían diciendo, creo que hay como dos grandes reflexiones que, o, ejes para seguir pensando del rol del, del, movimiento Wikimedia y de los capítulos dentro del movimiento. Eh, una creo que tiene que ver con esto de, poder crear comunidad. Nosotras en Argentina ya hace un par de años dentro del programa teníamos como esta idea de crear una comunidad educativa de wikipedistas, docentes, qué sé yo, y nos volvíamos un poco locas pensando cómo hacerlo, de qué manera. Me parece que 2020 como que mostró un poco que hay formas de crear esta comunidad y que muchas veces tiene que ver quizás no con una idea de comunidad así tan dura de verse todo el tiempo como entendemos, sino de tejer estas redes, ¿no? de, abrir los espacios de escucha, de generar un lugar de contención, de pensar que, que la gente conozca que nosotras somos un, nosotros como movimiento somos un espacio donde podemos ir a hacer preguntas, donde podemos pensar nuevas estrategias. Me parece que eso quedó bastante claro y creo que es una buena manera de pensar cómo seguir hacia adelante creando comunidades educativas en la región y creando lazos eh, y qué lugar o qué rol tienen los equipos educativos dentro de cada programa para, o dentro de cada capítulo para poder hacer eso. Em, y por otro lado también coincido mucho con lo que decían todos al respecto de cómo abordar desde los proyectos wiki estas eh, estos otros temas que quizás vienen siendo temas desde lo educativo, eh, lo, que es, la desinformación, lo que es eh, la construcción colaborativa de conocimiento, lo que es la ciudadanía digital, que quizás eran temas, como decía Ale, que los tocábamos como medio por afuera, que sí formaban parte de, de nuestro trabajo cotidiano, pero quizás no de los talleres que llevábamos adelante, y también esto de entender cómo las herramientas wiki nos pueden efectivamente servir también para hablar de esos temas, obviamente siempre con una mediación del docente o la docente que esté trabajando y de las propuestas que hacemos. Nosotras este año trabajamos con la serie de cuadernillos Enseñar con Wikipedia, que tiene un poco esa búsqueda, ¿no? pensar desde qué otros lugares podemos llevar adelante eh, los usos de Wikipedia en las aulas, que no son necesariamente la edición, y cómo Wikipedia se vincula con los contenidos curriculares en cada país, y cómo se vincula con los temas que preocupan en la escuela, y, que se toman en la escuela vinculados a lo digital. Entonces, como poder hacer eso, ¿no? A abrir las herramientas Wikimedia para que se puedan utilizar de diferentes maneras. Eh, y en ese sentido creo que sí hay, como un, desafío que a nosotras, al menos de Argentina, nos sigue complejizando, que es esto de cómo, cómo pensar las herramientas wiki que son 100% digitales en contextos donde lo digital prácticamente no existe o no es un derecho para todos y todas. Entonces creo que un poco hacia adelante también pasa eso, ¿no? Que, y es nuestro rol quizás como movimiento pensar cómo podemos que las herramientas digitales lleguen efectivamente a ser democratizadoras y que el acceso llegue a todas las personas, y que creo que al menos desde América Latina todavía sigue siendo algo que falta, porque el acceso a tecnologías, a dispositivos y a conectividad no es algo que existe. Obviamente no es algo que podemos resolver desde el movimiento Wikimedia, sino que es rol de los estados de cada país poder hacer eso un derecho para todos y todas, pero sí es algo que no podemos olvidar y que quizás tenemos que pensar cómo las herramientas pueden traducirse efectivamente a contextos donde la conectividad no, no es real o no existe. Entonces me parece que ese también es un desafío a seguir pensando y que desde Latinoamérica tenemos cosas interesantes para decir eh, y, a seguir pensando sobre todo en conjunto eh, y desde los diferentes capítulos de la región. Durante la realización del programa tocamos muchas puertas para que puedan darnos una mano con el desarrollo del programa. Sin embargo, por ser instituciones públicas y por la pandemia, no pudimos llegar a un acuerdo. De todas formas, encontramos personas con mucho entusiasmo que sí desearon ser parte del programa y nos dieron una mano. Entre ellos, Tatiana Suárez, de la cuenta Es Patrimonio. Ella trabaja en conservación y fue parte del programa explicando cómo ella utiliza Wikipedia para su trabajo. También Rodney Montoya, de Según Yo, un canal de YouTube de difusión cultural. Él compartió la experiencia de utilizar Wikipedia para lograr llegar a las fuentes que de otra manera no están disponibles bien, con todo esto que ustedes plantearon, que es, un poco eh, pensarnos desde nuestros capítulos, desde nuestras experiencias educativas, desde nuestros recorridos dentro del movimiento Wikimedia, ya sea como staff, como trabajadores y trabajadoras, como, como representantes del movimiento en sí mismo a nivel local, em, y como wikipedistas, como es, el, como es el caso de muchos colegas que nos acompañan. Em, me parece importante también tener en cuenta una última pregunta que que se conecta obviamente con, pensar qué le, aportamos al contexto COVID, post-COVID en nuestros países, al, sistema educativo en general, como proyectos Wikimedia o como movimiento Wikimedia con digamos, nuestros proyectos como bandera. Eh, pensar también qué le aportamos o qué representaría para la comunidad educativa de Wikimedia en sí mismo, es decir, para nuestros colegas en diferentes partes del mundo a nivel global que también han estado pasando y transitado de diferentes formas estos contextos de aislamiento, confinamiento eh, y de reestructuración y readaptación de los programas a nivel global, ¿qué podemos aportar con nuestras iniciativas desde América Latina al movimiento eh, Wikimedia a nivel global, es decir, ¿ustedes consideran que puede haber algún diálogo con nuestras experiencias? ¿Han podido llevar adelante diálogos que han aportado o que le, han ofrecido al movimiento Wikimedia desde una perspectiva educativa herramientas para seguir pensándonos y para seguir articulándonos como, como experiencias colaborativas? Creo que esto es súper importante porque desde nuestro rol es como que tenemos una doble pertenencia, quizás una triple pertenencia en muchos casos. Eh, por un lado, representamos al movimiento Wikimedia para afuera, y representamos los proyectos educativos de los, del movimiento para, para, con las instituciones en nuestros países. Por otro lado, muchos somos docentes y a la vez transitamos ese proceso como docentes, y eso también hace que nuestras respuestas estén muy situadas y contextualizadas, como decía Ro, porque no dejamos de pensar como docentes las herramientas, y esto que decía Oscar para mí es clave, o sea, Wikipedia no está pensada como herramienta pedagógica per se, y repensarla es nuestra tarea, digamos, también, y es un poco a, a cómo interpelamos al movimiento cuando hablamos de educación y movimiento Wikimedia, y la tercera pata, digamos, nuestra tercera pertenencia, tiene que ver con cómo dialogamos con el movimiento Wikimedia, intra, es decir, para adentro. Creo que en este sentido la última pregunta puede ser como, puede englobar un poco todos nuestros desafíos y todas nuestras, nuestras intenciones para poder seguir pensando un 2021 que sí o sí requiere de tener todo este mapa en nuestras cabezas como organizaciones para encarar un contexto que va a seguir siendo complejo, demandante y emocionalmente intenso. <laughs> Así que les dejo planteada la última pregunta que tiene que ver con esto, cómo, representaría para la comunidad educativa de Wikimedia las iniciativas que llevamos a cabo desde América Latina eh, y qué le estamos aportando al movimiento Wikimedia desde, desde estos lugares. Bueno, eh, yo pienso que, que primero que todo eh, lo veo desde nosotras y nosotros como programas de educación de América Latina, eh, qué es lo que a nosotras eh, nos aporta, digamos un poco, y creo que lo que a nosotras nos aporta, o lo que yo veo que nos ha aportado, tiene que ver con la formación colaborativa, es decir, durante este tiempo quizás en realidad desde ese encuentro maravilloso que tuvimos prepandemia en, <laughs> en Buenos Aires, donde tratamos de pensar nuestros proyectos educativos eh, conjuntamente y por lo tanto desde la perspectiva latinoamericana, que es distinta evidentemente con la perspectiva que podría tener eh, Wikimedia UK o Wikimedia Alemania, eh, y creo que eso, pese a que no pudimos realizar lo que queríamos porque coronavirus, em, de todas maneras eh, fue como sembrando una colaboración que yo he visto manifiesta durante todo el año, es decir, hemos, nos hemos ayudado con materiales, nos hemos apañado en los diferentes webinars que cada una y cada uno ha tratado de llevar a cabo. Eh, entonces creo que una primera, un primer aporte quizás que estamos haciendo a Wikimedia es Mm, mostrar que lo colaborativo y lo regional eh, ayuda a sacar proyectos adelante. Y yo creo que ese es un aporte que en realidad no, no, sé si lo he visto tan patentemente en otras Wikimedia y creo que es algo que estamos haciendo y que tiene que permanecer, eh, porque finalmente hace mucho más carne la idea de lo colectivo, de lo colaborativo, em, eso por una parte, por otra, tal vez a nivel eh, más vincular con, con, Wikimedia en general, eh, pienso que, es importante la deseuropización del, del movimiento Wikimedia. Eh, creo que a medida de que nosotras y nosotros vayamos levantando más voces desde acá, ocupando más espacios desde acá, podemos pensar Wikimedia, pero desde una perspectiva latinoamericana, es decir, eh, pensar los proyectos wiki eh, educativamente, pedagógicamente, pero desde nuestros contextos, porque muchas veces eh, las iniciativas educativas que vienen desde contextos totalmente distintos pueden ser geniales, nos pueden ayudar a pensar, pero a veces uno se queda pensando y dice, mm, pero no es aplicable acá. Entonces creo que trabajar con una perspectiva latinoamericana permite eh, poner sobre la mesa nuestras experiencias, nuestros contextos, nuestras realidades, nuestras problemáticas y desde esa experiencia particular, levantar un conocimiento y, levantar una propuesta. Entonces, entonces creo que esos son los dos primeros aportes, mostrar que el trabajo colaborativo y en red eh, sirve, es provechoso, es fructífero, que así debiésemos trabajar quizá, y por otro lado, eh, que ojalá nuestras experiencias sirvan para eh, que Wikimedia sea mucho más latinoamericano también y que se levanten conocimientos y perspectivas desde aquí. Pues igual, justo compartiendo como todas las ideas que, que están surgiendo, que han surgido, creo que eso es importante, ¿no? Las, las miradas eh, en las cuales nos habituamos cada uno a una, ¿no? Entonces, eh, igual comparto con Ro la misma idea, desde el encuentro que tuvimos en Buenos Aires, eh, nos permitió también visibilizar el trabajo de las otras personas también de diferentes capítulos en la región, ¿no? Entonces, ha sido muy importante eso. algo que comentaba Óscar al, principio, creo que es muy, muy importante, ¿no? Algo positivo que nos dejó esta pandemia también fue el acercamiento a partir de este tipo de dispositivos, ¿no? Eh, pudimos acercarnos más eh, en la cuestión colaborativa al ver eh, que, podíamos conocer un poco del trabajo de Wikimedia Argentina, qué pasaba con Wikimedia Chile, qué pasaba con Bolivia, qué pasaba con Colombia, con Venezuela, con Ecuador. Entonces creo que eso es muy importante, el conocernos para posteriormente ver de qué manera podemos construir en colectivo, ¿no? Y creo que eh, hay un, va a haber un antes y un después de esto, ¿no? Considero que la presencia eh, desde América Latina es urgente porque es un gran territorio el que abarca, ¿no? Y que es un gran territorio que está haciendo muchas cosas desde lo educativo, pero también desde otros temas, ¿no? Entonces, eh, no es algo que, se deje de lado, ¿no? Y que creo que dentro de eh, los proyectos multimedia, dentro de la comunidad también puede dar mucha pauta para que otras personas fuera de la región latinoamericana también se acerquen a conocer qué está pasando por acá, ¿no? Eh, es una invitación, creo yo, a que las personas también se acerquen, que pregunten, que vean qué está pasando, ¿no? Porque eh, la historia nos cuenta eso, ¿no? Siempre tenemos o partimos de una mirada muy eurocentrista, ¿no? Está padre, es válido totalmente, todo conocimiento se agradece, ¿no? Pero también es importante ver qué está pasando desde la región, ¿no? Entonces, considero fundamental conocernos para posteriormente ver de qué manera se puede construir, ¿no? Entonces, eh, creo que va a haber eh, cosas muy lindas eh, en, ese, en ese tipo de colaboraciones. Por ejemplo, e, e, esta, este, esta reunión virtual que estamos teniendo, ¿no? Creo que es importante siempre la, comunicación constante, el vernos, saludarnos, saber cómo estás, un apapacho a la distancia. Entonces, considero muy importante esto, ¿no? Y, y vamos a ver qué, qué nos presenta la vida, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, y siempre vamos a estar encantadas de estar en la colaboración con ustedes. Bueno, no puedo más que estar de acuerdo totalmente con <laughs> lo que dicen eh, mis compañeros. Sigo con conexión inestable, espero que se pueda escuchar, eh, pero no, o tampoco quiero extenderme mucho. Eh, quiero decir que, o sea, lo que sucedió en Buenos Aires y lo que antes de la pandemia fue como un ejercicio de empatía, de empatía de conocer cuál es la situación capaz tienes Chile, que tenía creo que las protestas allí a todo dar, eh, Venezuela ni se diga, México también tiene sus problemas, Argentina sus problemas, y eso no se sabe hasta que hablas, no hablas con la persona y te colocas en su lugar y mira qué es lo que tiene, qué, te sucede. Y es por lo que tenemos muchos problemas ahorita, ya hablando en el tema de, estrategia, de entendernos capaz con los europeos, con este, las personas de Europa y Estados Unidos sobre todo, a pesar de que ellos también tienen sus conflictos, nunca van a ser los mismos de nosotros, nunca va a ser un mismo contexto, nunca va a ser una misma realidad. Y ese ejercicio de empatía nos ha llevado a, exacto, compartir recursos, a tener reuniones virtuales, a hacer este, apariciones en, webinars eh, de varios capítulos y varios grupos de trabajo. Y creo que se tiene que seguir pavimentando para, para seguir adelante y con la idea de capaz de, que, de no colocarle mucho peso en los hombros a los voluntarios, eh, tengo que mencionar que soy el único voluntario en esta llamada y eso no es casualidad. O sea, los voluntarios estamos trabajando, estamos trabajando de lunes a, a, sábado, a veces trabajamos también los domingos, y hay que apoyar a esas personas de alguna forma. Cuando yo en una conversación en otros países les digo, bueno, ¿por qué no se le hace un apoyo financiero a esos voluntarios de alguna forma? Me miran con ojos de un loco, de que no, porque no se puede hacer. Y yo, bueno, eso capaz no lo puedes hacer en Europa, pero en Latinoamérica el contexto lo obliga, el contexto de la pandemia lo obliga de alguna forma, este, de retribuirle su tiempo. Eh, es así como, como nosotros lo vemos y es así como yo creo que se tiene que enfocar para 2021, de alguna forma haciéndole la, este, la, exacto, la vida mejora a esos voluntarios que están poniendo su tiempo para, y bueno, aparte de, las personas que queremos captar. Otro punto que me llamó mucho la atención es el, eh, el tema de, de cómo nos miramos ahora ya hablando del tema educativo, eh, tratando de rescatar un poco eh, mi contribución anterior, es eh, básicamente colocarse en la función de que Wikipedia tiene que, o sea, la Wikipedia no, no fue pensada, como decía Luli, para, para un tema de enseñanza, entonces capaz tengamos que crear la plataforma de enseñanza es eh, sentarse a ver que capaz las personas ya no están utilizando, este, los que son aquí docentes sabrán mejor que yo eso, los muchachos de 17 años no están utilizando una computadora, están utilizando un teléfono, si tienen acceso a un teléfono inteligente. Eso hay que verlo bastante bien en el sentido de que no tenemos una aplicación, no tenemos una, aplicación que permita editar, una aplicación que permita capaz subir imágenes, una aplicación que sea más de eh, inteligencia ampliada, de, de contenido ampliado. Eso se tiene que trabajar. ¿Cómo nosotros podemos unirnos para eso? Bueno, este, básicamente tejiendo redes y buscando la forma de, darle brainstorming o lluvia de ideas a todas esas cosas que tengamos en común y eh, crear algo, básicamente crear. En este caso ya nos convertiremos en creadores de algo y proponerlo al movimiento como tal. De aquí han surgido, han surgido muy buenas ideas. De aquí surgió la idea de lo que se llamó y se llama un Iberococ, fue el primer grupo de capítulos regionales, surgió de Latinoamérica luego se exportó por todo el mundo y ahorita capaz ellos ahorita están haciendo más en otras partes del mundo, no lo estamos haciendo ahorita por diferentes temas, por el tema de que los voluntarios están un poquito quemados. Pero no surgió, surgió el de, de, Wiki Derechos Humanos, Wikilesa, surgió en Argentina, en México surgió la editatona, en Chile también hacen, o han surgido diferentes cosas que hemos sido pioneros. Entonces, eh, a la hora de ser pioneros hemos sido, los, sabemos hemos sido bastante buenos, entonces sigamos por ese camino pero con el apoyo, un apoyo más estructurado, que no sea porque, bueno, porque te conozco, porque no. Eh, ahorita es capaz de llegarles a esas, estas personas en la región que todavía no están, porque, porque ahorita no hay un grupo de Perú, porque no hay un grupo en Paraguay, porque no hay un grupo en Costa Rica o en Panamá o en Cuba. Este, ¿Qué sucede allí? vamos a ver, vamos a sentarnos, vamos a este, ver por qué esos grupos les cuesta más que a nosotros. Bueno, coincido de nuevo con, con, todo lo que venían diciendo. Para nosotras también el encuentro en Buenos Aires fue como una piedra fundacional o, no sé, no sé si era piedra fundacional porque ya nos conocíamos quizás de otros encuentros, pero fue un momento súper interesante para poder conocernos en profundidad eh, y, como decía Ale, creo generar eh, empatía. Em, me parece que, esa empatía es súper importante, sobre todo para ver cómo podemos ayudar a los demás eh, y qué necesita cada uno de, nosotros en, en, ese acompañamiento, digamos, no proponer desde un país un modelo para armar, digamos algo como encajado, sino decir, bueno, nos conocemos, sabemos la realidad que cada uno y cada una tiene, cómo podemos realmente ayudarnos para que esas e, experiencias sean mejores, para que las redes sean más fuertes, para que lo que cada uno y cada una hace en un país eh, pueda adaptarse a otro y coincido también con lo que decía Rode, que lo regional saca proyectos adelante. Hay, eh, hubo mucho de sostenernos emocionalmente entre nosotros y nosotras este año que nos ayudó también a perder un poco los miedos de decir tenemos que reformular de un lado para el otro totalmente lo que veníamos a hacer en el año y lo pudimos hacer muchas veces gracias a que nos, estuvimos pudimos acompañándonos con ese apoyo, así que me parece que eso es súper valioso. Eh, y coincido también que las experiencias latinoamericanas son en general súper fuertes también porque hay, hay mucho trabajo detrás, pero también tienen mucho para ofrecer al, resto del mundo. Em, y me parece que sobre todo la mirada de esto de que es importante partir del contexto para pensar qué sirve y qué no. Me parece que eso es como la clave, no traer algo de afuera porque lo hace otro país y tiene que funcionar acá, sino decir, bueno, hay experiencias que son valiosas, no importa de dónde vengan, pero sí tienen que ser sí o sí adaptadas al lugar en donde se está pensando, a la comunidad con la que se está trabajando, al interés que tienen las personas en ese lugar. Si se puede hacer ese ida y vuelta, me parece que hay mucho de lo que hacemos acá que puede servir en otros países. Nosotras incluso este año estuvimos acompañando al equipo de educación de Wikimedia eh, Colombia, no, Polonia, Wikimedia Polonia, eh, que implementaron eh, un primer Wikipuentes allá y eh, al menos hasta donde sabemos, venía funcionando bien. Así que también hay cosas que nosotros hacemos acá en Argentina eh, y en la región sobre todo que pueden funcionar en otros países muy bien y es cuestión de acompañarnos y de guiarnos y de ver cómo puede servir. La realización del programa Leamos Wikipedia durante el periodo de pandemia y pospandemia nos demostró que los profesores sí desean utilizar Wikipedia de una forma más formal dentro del aula y dentro de la currícula. Esto fue no solamente una sorpresa, sino una alegría para todos en el equipo. Creemos que esta experiencia puede ser trasladada al plano físico a utilizar Wikipedia impresa o en CDs y que estos programas podrían llegar allá donde no se tiene acceso a otro conocimiento que no sea el de la enciclopedia. Como Wikimedistas de Bolivia estamos emocionadísimos porque creemos que a partir de este piloto y a partir de su implementación exitosa el siguiente año podemos llegar a todos los rincones del país, no solamente en línea, sino también fuera de línea. Necesitamos hacer que este piloto sea la base para poder lograr y llegar a las zonas periurbanas con baja conectividad y también a aquellas provincias que tienen poca o ninguna conectividad, a través de un sistema de plantillas y de cartillas que ha sido trabajado también por el Ministerio de Educación. Esperamos lograr las negociaciones y que éstas sean fructíferas y que como capítulo podamos llegar hasta allá donde se nos necesita, porque Wikipedia, ustedes lo saben bien y yo lo sé también, es utilizada en todo el mundo. ¿Cómo nosotros, como Wikimedistas de Bolivia, podemos aportar a la educación del mundo? Creemos que a partir de nuestras particularidades podemos llegar a aquellos en los países que tal vez no son tan visibles. Nuestra comunidad educativa periurbana y en provincia tiene dificultades de acceso a la educación y de acceso a los contenidos. Asimismo, esta idea de falta de conectividad en diferentes áreas se repite en otros países, pero quizás no sea tan visible. Creemos que las actividades y el trabajo que nosotros desarrollamos puede ser llevado a otras regiones, en otros pilotos y llevando nuestros aprendizajes para poder colaborar a esos que tal vez no son tan visibles en el plano educativo. Puedo decir que para nosotros eh, como capítulo el 2020 representó un gran reto debido a que no, no estábamos acostumbrados a tener Em, muchos eventos eh, virtuales. Nosotros hemos trabajado con educación es eh, enfocándonos en básicamente editatonas en la, Universidad del Valle, en este caso, en algunas universidades. Em, y bueno, eh, con la pandemia se vinieron grandes retos que fue como aprender a nosotros trabajar virtualmente, eh, a enseñar cómo podíamos eh, editar y trabajar eh, con los docentes, con los estudiantes, desde, a distancia con cada uno de ellos. Pero también la pandemia representó para nosotros grandes oportunidades debido a que gracias a ello pudimos realizar alianzas con docentes de otras ciudades. debido a que nosotros somos pocos, pues estamos repartidos en pocas ciudades en, Colombia. Entonces el trabajo en educación no es que se haya eh, venido realizando de forma fuerte en los años anteriores, em, básicamente se ha concentrado tanto en Bogotá y en Cali. Em, y bueno, este año pudimos realizar em, eventos con diferentes docentes, también tuvimos la oportunidad de eh, crear espacios justamente para el, que los docentes y los mismos estudiantes cambiaran un poco la perspectiva que se tiene en Colombia sobre los proyectos Wikimedia, sobre todo lo que es el, movimiento eh, de contenido libre. Y esto nos favoreció mucho, logramos eh, hacer eh, convenios con tres instituciones nuevas, tuvimos la oportunidad de crear alianzas entre los demás capítulos de la región de Latinoamérica que creo que básicamente fue uno de los logros más importantes que pudimos tener en el 2020 debido a que básicamente los contextos que nosotros eh, tenemos son muy similares, nos hemos, encontramos con eh, que algunas regiones, eh, algunos pueblos no tienen acceso a internet, los docentes, los estudiantes, es, difícil como poder llegar a a estos territorios debido a la, distancia, la lejanía. Eh, nos encontramos también que pues en Latinoamérica como que eh, tenemos casi las mismas experiencias, las mismas vivencias. Entonces, un espacio muy bonito que se realizó, eh, organizado desde Wikimedia Colombia, fue que invitamos a docentes de otros capítulos para que vinieran y nos contaran las experiencias que han tenido con los proyectos Wikimedia em, y cómo les ha ido, también cómo poder desmitificar un poco todos esos conceptos eh, erróneos que se tienen eh, desde la misma Wikipedia. Em, nosotros esperamos que en el 2021 poder crear más alianzas con diferentes instituciones, eh, tanto con el Ministerio de Educación y así como fortalecer el trabajo que se ha venido realizando a nivel regional, con Wikimedia Argentina, con Wikimedia México, con Wikimedia Chile, con Wikimedia de Bolivia, eh, con Wikimedia, Ecuador. Y, mm, bueno, eh, esperamos en este 2021 eh, poder fortalecer un poco más los, convenios, realizar mucho más trabajos juntos y, mm, y nada, muchas gracias a todos por, por el espacio, muchas gracias a todos, a todos los demás capítulos de la región por, por habernos apoyado en, en las cosas en las que ellos han tenido más experiencia a diferencia de nosotros, que eso también ha sido un punto <clears throat> muy a favor de, debido a poder venir a trabajar conjuntamente y es que hemos aprendido de las experiencias que ya han realizado los otros capítulos en los proyectos de educación. Sí, no cabe en dudas que que mm, América Latina en sí es un territorio que es muy resiliente, <laughs> digamos, tiene como característica principal la resiliencia en todos sus aspectos históricos y procesos, y creo que en un punto todos que venimos de, vivir eso en nuestras diferentes experiencias y trayectorias profesionales, de militancia, eh, incluso también de construcción con otros y con otras, como, como decía Oscar de la empatía, que me parece súper interesante, cuando, cuando uno o una conecta más con otro y con otra desde otro lugar, lo que se construye posterior a eso toma otra fuerza. Y creo que obviamente uniendo un montón de otras cuestiones que hacen a que a que nos estamos pensando desde un lugar muy específico, con un contexto que es per se colaborativo, que, que, que, brega por los, por los, derechos humanos en cuanto al acceso a la información como, como, un derecho esencial para poder construirnos como ciudadanos digitales y ciudadanas digitales. Creo que en ese sentido eh, podemos tomar como un poco de todas nuestras trayectorias para, para decir que, que América Latina o por lo menos desde nuestra perspectiva, lo que estuvimos compartiendo, eh, tiene esta, este empuje per se, que, más allá de, de, de todos los obstáculos que podamos tener, porque no solo fue COVID, o sea, el COVID fue algo tremendo que nos atravesó, pero que como región venimos siendo atravesados por conflictos sociales y políticos tremendos, <laughs> eh, seguimos estando atravesados por esto, que a la vez atraviesa el contexto de COVID, y que creo que en ese punto, como ustedes dijeron, hubieron temas centrales de nuestras propias trayectorias históricas que, tomamos como parte de, nuestras propuestas educativas también. Eh, y si hacemos una mirada rápida de todos los proyectos que abarcamos este año, podemos ver que muchas temáticas que nos atravesaban como países estuvieron presentes en todos nuestros conversatorios, en los webinars, en nuestros, en nuestros wikipuentes, en, en, las actividades que fuimos generando de talleres virtuales, etc. Así que creo que en ese sentido, em, como organización, que tiene su, su recorrido desde, lo local, como organización a nivel regional, el poder habernos encontrado en marzo y compartido un montón de, miedos que también teníamos y de, interpelarnos como, como, como wikimedistas y como también especialistas desde el ámbito de la educación, creo que, nos dejó bien parados para recibir lo que se vino, que fue muy complejo también. Así que muchísimas gracias por participar. Eh, creemos que, pensarnos desde este 2020-2021 que, está acá en puertas es súper importante porque, porque el, ejercicio de reflexionar y de compartir aprendizajes tiene que ser siempre para, para poder eh, generar propuestas eh, que se contextualicen y que den respuestas a, lo que nuestros aliados, aliados y aliadas necesitan en sus territorios. Así que muchísimas gracias por, por sumarse y si alguien quiere compartir algo o abrir algún comentario, está, dejo el, piso para que lo hagan. Eh, agradecerles obviamente porque siempre es lindo estar con ustedes. Pues muchas gracias. Eh, sí, como comentas, es siempre bonito encontrarnos en este tipo de espacios. Espero que en algún momento podamos ser, eh, sea más, más presencial esto. Y, y, hay una frase que me gusta mucho de, de Eduardo Galeano que dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, ¿no? Que en realidad acá es mucha gente grande, en lugares grandes, haciendo cosas grandísimas puede cambiar el mundo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que estamos haciendo y creo que también es lo que estamos tratando de transmitir, ¿no? Entonces, siempre un gusto estar acá con ustedes y siempre para ustedes me sumo nada más a, los agradecimientos de Ale y, de todos, eh, y también a los deseos de que vamos a encontrarnos presencialmente. Eh, Ale había propuesto México, eh, no sé, <laughs> lo dejo ahí para cuando se termine la pandemia. Eso, muchas gracias por la invitación y, y a seguir trabajando. Bueno, les mando un abrazo muy grande y espero que eh, para el 2021 se vengan grandes cosas para la educación y para el contenido libre. Un abrazo. Yo también este, voy a brindar esta noche porque nos vemos las caras en algún momento del futuro. No solo los que estamos aquí, pero también me gustaría ver a Edgar, Olga, Steffi, y bueno, también otras personas, pero como que como compartimos, esa fue la última reunión este, regional pero pandemia y después se acabó todo. Y nada, seguimos conectándonos en línea. Muchas gracias. Muchas gracias a, a, todos y a todas por estar y ojalá sí nos veamos pronto las caras y los cuerpos, que es lo que nos falta. <laughs>